Порой для уничтожения рядов фашистов нужно что-то побольше ПП или винтовок. Сейчас мы рассмотрим тяжелое оружие, имеющее больший потенциал, вес и требуемый скилл для использования. Пулемет Дегтярева очень точный, стреляющий с весьма посредственной скоростью, но с неплохим дамагом пулемет. Пулемет скорее оружие обороны, поэтому пользоваться им проще не двигать, обороняя какую-то точку. Штурмовать с пулеметом весьма сложно. Лучше возьмите ПП. Снова отмечу его точность и стабильный урон на дальних дистанциях. Стреляйте, спрятавшись за чем-либо, находясь в надежной позиции. Она может выглядеть так. Или так, Я уже говорил о том, как ужасны советские танки. Нет? Ну, вы об этом только что услышали. В этой игре они очень слабые. Поэтому у танкистов нет мотивации воевать за Советский Союз. Но помощь придет из самого неожиданного места. Вернее, с самым неожиданным оружием. ПТРД, или спаситель игры, однозарядная противотанковая винтовка, убивающая с одного выстрела пехоту и представляющая опасность легким, средним, уничтожителем танков. Ну а если вы дикий, то и тяжелым танком лучше бежать. Для пробития каждого танка нужно знать, куда он пробивается, но ну, а остальное – дело техники. Не забывайте уделять внимание и джипам врага. Ну а если вас убил танк, то он подписал себе смертный приговор.